Eh, då kommer det en eh, polska ifrån Boda som ligger utanför Rättvik. Och eh, den här har lite typiska Boda-stråk och det är alltså nerstråk på ettan Lös eventuella problem så att det blir nedstråk även på nästa etta. Eller en kortare förklaring, uppstråk andra taktslaget. Den här går i D-dur, David-dur.